төменгі мәре салым салынды бәрекелді бәрекелді төменгі мәре төменгі мәре салым салынды төменгі мәрені 12 ші пар, 23-ші жалау елу мың теңге салынды төменгі мәреге түркістан облысы сырлы келес ауданынан келіп отқан палуандардың ағасы жігіттердің ағасы жауғашты атаның ұрпағы оразалы палуанның баласы бердіқұл қажы бабамыздың немересі айнабек палуан салды төменгі мәрені астындағы тұлпар алталашқа белгілі жеке кәсіпкер жас болса да ат шаптырып ел аралап жүрген қайрат қайрат көкеміздің баласы алиба бауырымыздың мұстанов атты тұлпарымен салды жоғарғы мәре а оразгелді оразгелді тағайып әулеті үсенов үсенов тағай көкеміздің балдары егіздер асан үсен мырзалардың баптауындағы қарекенді Баян Батыр, Төлі Биден келген Баян Батыр, екеменді жетті. Мико келмей екеменізді. Баян Батыр Павлан, Алталашқа белгілі, Алталашқа белгілі. Қостанай басыға, Ораз келді ұрпағы, Кереметті құлпарлады егетті. Егіздер, Асан үшіп мұрзалардың баптауындағы. Үсеніптер әулеті, Тағай көкеміздің балдары, Бақыт, Асан Үсен мырзалардың баттағындағы Алталашқа белгілі Қостанай қасқамен салды батыр баян.